Na mtarifa zaidi. alikuwa mwakilishi wadi wa Kisa Mashariki eneo bunge la Huisero kaunti ya Kakamega Stephen Maloba aliyefariki kwa kudungwa kisu amezikwa leo nyumbani kwake Sasi huku mamia ya ombolezaji pamoja na viongozi kutoka tabaka mbalimbali wakifika kuweza kumwaga. Alikuwa kule Meshak Obonyo na kutuandalia taarifa hii. Familia yake ikiongozwa na mkewe marehemu Rael Andeso Maloba wamemwomboleza kwa uchungu, akisema kuwa marehemu alikuwa nguzo kuu katika familia hiyo na aliyewajali watu wengi. Maloba alikuwa mtu wa kujikaza, hata akiona kitu mbaya namna gani alikuanga anajikaza, hata kwa boma neno mbaya likuja namna gani. Mimi sikuanga nashughulika, nilikuanga najua tu Maloba ataihandle na ataimaliza, yeah alikuwa mtu mwenye anapenda kuongea. Justice mmetulemea, hatuoni kama inaenda vile tulikuwa tunafikiria kwa sababu kama saa hizi bado Aseka is still working and yes he's the financer he's the yeah he's the root of everything and he's still working. Wamelilia serikali kuhakikisha kuwa wanapata ah, haki. Before tuanze this campaign alikuwa namba 17 out of 17. Wakati hii ilipambana mpaka ikamtoa kwa namba 17, kulikuwa na vetting within the Kisa East. Kuna team ilihusero inaitwa Senate ilifanya vetting na ikamtoa namba 17 akakuja namba 1. Tumepoteza rafiki wa karibu sana. Mzee amekufa kifo cha uchungu, na mimi kama kijana wake niko na uchungu Hafla hii ilihudhuriwa na wawakilishi wadi wengi kutoka sehemu mbalimbali wakilalamikia kutengwa na serikali huku wakitaka kupewa ulinzi. Tuko na separation ya uhusiano kati ya MCA na wabunge. MPs of Republic of Kenya hawapendi muda anaitwa MCA. Tumebeba bills, tumebeba majadiliano, there is no a single day Mapendekezo yetu kama MCAs imeona mwangaza ndani ya bunge ya Kenya hii. Mbele ya hayo, tumeuawa na MP kama chama inaitwa Counter Assembly Forum Kenya mzima. Tumesema wapende wasipende, wakubali wasikubali, nafasi ya MCA tunapigania. Mkiangalia hapa security iko hii side ingine, hapa kwa MCAs hatuna security. Aidha, wawakilishi wa deha waliokuwa wamejawa na hamaki walipingwa wabunge kuhutubia kwenye hafla hiyo na kumshambulia mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia alikuwa amepewa kipaza sauti kuhutubia, hali iliyomfanya mbunge wa kaunti ya Kakamega LC Mwahanda kuingilia kati na kutuliza hali hiyo. nini. Na mama, nataka kukuhakishia ya kwamba sisi kama wamama tutasimama na wewe muduhumu kuzeo. Kuna mzazi pia mtoto wake alimpeleka, msichana alimpata na kijana, akapeleka huyo msichana kwa polisi, na usiku huyo polisi akageukia huyo msichana Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza, gavana wa Siaya James Orengo na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, kinara wa chama cha DAP Eugene Wamalwa na kinara wa Roots Party George Wajakoya wamelaani vikali waliohusika kumuua mwakilishi wadi huyo. Usalama must be there all the time. All the time. Then we can talk about a country which is secure. Kwa hivyo sisi there is nobody above the law, tafadhali IG, kama kuna polisi yoyote alikuwa accomplice ama alisaidia kupoteza MCA wetu, huyo polisi isikuwe tu tumemtransfer, asimamishwe kazi kwanza. Elected members of our county assemblies, the are legislators like other legislators in our National Assembly and our Senate lazima tuangalie mambo ya security hapa. Fungueni saba tuone nani alishinda kura iliyopita. Tunasema ile kamati ya IBC mpaka tuhusishwe kama watu wa opposition. Kama hayo hawatimizi hayo, tunarudi kwa maandamano. Nikiripotia West TV kutoka shule ya msingi ya Munjiti, eneo bunge la Kuisero, kaunti ya